महाकाल मंदिर की महिमा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आने वाला हर नया कलेक्टर सबसे पहले महाकाल के दरबार में आकर शीश नवाता है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसके पश्चात अपना कार्यभार संभालता है जी हाँ उज्जैन के नए कलेक्टर शशांक मिश्र भी ऐसा ही कर रहे हैं वे अपनी पत्नी तथा माता जी के साथ सबसे पहले महाकाल मंदिर के दरबार में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना करके